हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है सवाल है स्टूडेंट क्या नाम है इनका ये हमारे चैनल पर काफी विजिट करते हैं और इनका नाम मैं आपको बताता हूँ गुंजन कुमार तो इन्होंने पूछा है सर प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की क्या होती है हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन अब चलिए पूछा है तो देखिए यहाँ पर ये टेलीप्राइम ओपन है है ना और यहाँ पर ये एंट्री पास की है मैंने सेल्स कोचिंग में तो अभी आपको अल्ट के साथ पी प्रेस करना है अल्ट और पी जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे अब यहां पर क्या करना है एक बार आप एंटर प्रेस कर दीजिए कर दिया अब आई बटन प्रेस कर दीजिए तो देखिए ये प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है कि नहीं तो यही तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है